Dymbëdhjetë fakte magjepsëse rreth fishekzjarrëve. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Fishekzjarret kanë qenë një objekt festimi në të gjithë botën për qindra vjet. Në fakt historia dhe figurat pas fishekzjarreve janë vërtet magjepsëse. Pavarësisht nëse jeni duke organizuar një festë private ose jeni duke shkuar në një ekspozitë të madhe, këtu janë disa fakte argëtuese rreth fishekzjarreve që thjesht mund t'ju habisin. Është koha për të kuptuar se për çfarë janë në të vërtetë fishekzjarrët. Një fishekzjarret janë rrethuar për një kohë të gjatë. Fishekzjarret natyrisht janë me origjinë kineze. Megjithatë ajo që mund të mos dini është se ato datojnë shekuj më parë. Ato supozohet se datojnë të paktën dyqind para Krishtit. Dy fishekzjarret janë mjaft të kushtueshme. Shfaqjet e fishekzjarreve mund të kushtojnë relativisht shumë. Për shembull, një nga ekspozitat më të shtrenjta që mbahet çdo vit është shfaqja e katër korrikut të Ditës së Pavarësisë në Boston. Kjo shfaqje zakonisht zgjat rreth njëzet minuta, por mendohet se kushton më shumë se dy, pesë milionë dollarë. Tre armët e barutit dolën të dytat. Besoni apo jo fishekzjarrët erdhën përpara armëve që përdorin barut. Mendohet se kinezët tashmë po bënin shfaqje të mëdha shumë kohë përpara se eksplozivët të përdoreshin në luftë. Në fakt, disa armë të lashta kineze të tilla si shigjeta me xixëllonja të bashkangjitura, kanë ekzistuar që nga mesjeta. Katër A do të ekzistojnë ndonjëherë eko-fishekzjarret? Aktualisht është e pamundur të riciklohen fishekzjarre në çfarëdo forme. Megjithatë me sa duket po bëhen përpjekje për të provuar dhe ndërtuar fishekzjarre më miqësore me mjedisin. Pesë Duhet shumë kohë dhe përpjekje për të projektuar dhe ndërtuar fishekzjarr. Bërja e fishekzjarrëve është një proces i ndërlikuar. Ato janë bërë me përpikëri jo vetëm për të shpërthyer dhe për të krijuar shfaqje vizuale të shkëlqyera, por edhe për të bërë zhurma dhe ndjesi specifike. Është një reaksion kimik që bën një bilbil rakete, për shembull. Gjashtë Anglia është një konsumator i madh i fishekzjarreve. Mbretëria e Bashkuar filloi të përdorë fishekzjarre qysh në shekullin e trembëdhjetë të. Fillimisht filluam të shihnim fishekzjarrë të shfaqeshin në Angli në përdorim popullor, megjithatë rreth vitit një mijë e katërqind e tetëdhjetë dhe gjashtë. Kjo ishte kur mbreti Henry vii u martua me Elizabeth e Yorkut. Ishte kjo martesë që bashkoi shtëpitë e York dhe Lancaster, që do të thotë se kishte më shumë se disa arsye për të nxjerrë në pah xixëllonjat dhe raketat. Shtatë Tani kjo është një ekran. Ekziston një rekord botëror Guinness për shfaqjen më të madhe ndonjëherë. Mbajtësi i rekordeve i përket Iglesia Ni Cristo, me qendër në Filipine. Shfaqja e tyre në vitin dy mijë e gjashtëmbëdhjetë ishte një festë e Vitit të Ri që përbëhej nga më shumë se tetëqind e dhjetë pikë zero zero zero fishekzjarre të ndryshme dhe shfaqja e plotë zgjati më shumë se një orë. Ajo që është e jashtëzakonshme për këtë ngjarje, megjithatë nuk është vetëm përmasat e mëdha, por fakti se ajo vazhdoi gjatë shiut të dendur. Tetë mos i hani ato. Të gjithë e dimë se nuk është jashtëzakonisht e mençur t'i kthehemi një fishekzjarre shumë shpejt, edhe kur është përdorur së fundmi. Megjithatë a e dini se fishekzjarret konsiderohen edhe helmuese? Kjo për shkak se ato janë të pasura me ndotës dhe kimikate të ndryshme. Në fakt, përdorimi i rëndë i fishekzjarreve ka të ngjarë të ndotë mjedisin. Nëntë Kush është konsumatori më i madh i fishekzjarreve? Besoni apo jo, konsumatori më i madh i fishekzjarreve në planet nuk është një vend, por një park tematik. Ai park është Disneyland. Kompania mendohet të investojë në rreth pesëdhjetë milionë dollarë në vit në mënyrë që ata të mund të krijojnë shfaqje spektakolare. Dhjetë Ju nuk mund të blini fishekzjarre kudo në SHBA. Në fakt, ka disa shtete në SHBA që ndalojnë fishekzjarret për përdorim dhe shitje publike. Këto janë Në Jork, Delare, Në Jersey dhe Massachusetts. Njëmbëdhjetë Nata e zjarrit është një punë e madhe në MB. Bonfire Night është një krijim shumë britanik me një të kaluar të çuditshme. Ajo festohet në pesë nëntor të çdo viti, në festimin e një plani për të vrarë mbretin James në një mijë e gjashtëqind e pesë i cili u prish. Guy Fawkes është bërë fytyra e rebelimit, megjithëse disa njerëz punuan me të në përpjekje për të djegur dhomat e parlamentit. Deri më sot emri i tij dhe data janë të njohura për miliona britanikë. Dymbëdhjetë Si gjithmonë, qëndroni të sigurt. Fishekzjarret janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Në Ditën e Pavarësisë në SHBA, mendohet se fishekzjarret do të jenë përgjegjës për rreth dyzet të të gjitha zjarreve të raportuara. Ia vlen të jesh i sigurt rreth çdo gjëje me barut në kutinë e saj.